rolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a Gaji yang didapat Lionel Messi dari PSG memang tak sebesar ketika masih membela Barcelona. Namun, dari kontrak yang sudah diteken, pemain 33 tahun itu tetap punya gaji dengan jumlah fantastis. Messi terikat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga. rolling up, Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh, baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's Manuver Paris Saint-Germain PSG merekrut Lionel Messi membuat banyak orang mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Tak sedikit yang penasaran apakah PSG melanggar aturan Financial Fair Play FFP dari UEFA karena perekrutan tersebut. Lionel Messi gabung PSG tanpa biaya transfer dan diyakini digaji sekitar 1 juta pounds, 19,9 miliar rupiah per pekan, sebelum dipotong pajak. rolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little Detail gaji Lionel Messi Lionel Messi mendapat gaji 590 miliar rupiah per tahun setelah dipotong pajak. Dia langsung menjadi pemain termahal PSG. Jika dirinci dalam rupiah, Messi mendapatkan bayaran 48,8 miliar per bulan, 11,4 miliar per pekan, 1,6 miliar per hari, 67 juta per jam, 1,1 juta per menit, dan 18 ribu per detik. You're rolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Namun, gajinya ini tak sebesar di Barcelona. Di Barcelona, Messi mendapat 2,3 triliun rupiah per musim, 191 miliar rupiah per bulan, 6,3 miliar rupiah per hari, 265 juta rupiah per jam, 4,421 juta rupiah per menit, dan 73 rupiah ribu per detik. up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her Besaran gaji Lionel Messi mengundang pertanyaan banyak yang bertanya-tanya mengapa PSG tidak melanggar aturan FFP yang didesain untuk memastikan klub berbelanja sesuai kemampuan. you rolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little Pertanyaan ini mendapat jawaban langsung dari Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mengenai FFP, kami selalu mengikuti aturan dari hari pertama sampai akhir. Kami akan selalu mengikuti peraturan ini. Sebelum kami melakukan apapun, kami melakukan pemeriksaan oleh orang komersial, keuangan, dan hukum kami, kata Nasser Al-Khelaifi, seperti dikutip Standard, Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021. rolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Kami punya kapasitas untuk merekrutnya apa yang dibawa Leo ke klub sangat besar, yang bisa Anda lihat dari luar. Dia aset besar bagi klub. Saya berharap Lionel Messi tidak meminta gaji lebih besar, tapi yang kami miliki fantastis, imbu sang presiden PSG. Sumber, berbagai sumber disadur dari bola.com, penulis Wiwik Prayugi, tanggal 12 Agustus tahun 2021. window rolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face, baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make every everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, life's so insane Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame Membicarakan tentang bintang pesepak bola dunia Lionel Messi ini tidak ada habisnya. Dia adalah pesepak bola yang banyak diincar oleh klub sepak bola manapun walaupun ongkos yang dikeluarkan untuk merekrutnya sangatlah besar. Ini dikarenakan performanya sangatlah baik apalagi dalam mencetak gol. I see her rolling up, Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh, baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face, baby I don't need no space Coming closer for rolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of I see her rolling up, Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Casamigos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine top Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad